Пресс-конференция о проведении первой ярмарки вакансий в Харькове для переселенцев. Новая жизнь в Харькове ярмарком возможностей. Сегодня Михаил Долгополов, активист э, автомайдана Харьков, Екатерина Стрельченко, станция Харьков и э, Анатолий Толстых, заместитель директора областного центра э, занятости. С кого начнем? Михаил, давайте с вас. Добрый день. А, мы сегодня анонсируем а, мероприятие, которое э, предложено а, группой общественных организаций. Называется оно «Новая жизнь в Харькове. Ярмарка возможностей». Это мероприятие для переселенцев из зоны АТО, временно перемещенных лиц. Почему возникла такая идея, почему именно у общественных организаций наверное, все знают, что в Харьковской области, по разным данным, где-то около 150 тысяч а, временно перемещенных а, лиц, людей, которые переехали сюда от трагедии, которая а, произошла в Донецкой и Луганской областях. И проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, они э, крайне разнообразны. То есть это проблема и социальной адаптации, и профессиональной адаптации, и несмотря на то, что масса организаций решает эти проблемы, все равно, э, в общем-то, конца и края не видно. Мы предложили формат ярмарки возможностей, прежде всего потому, что, э, в общем-то, уже имели опыт проведения таких ярмарок для студентов, и мы прекрасно знаем, что эм, невозможно просто дать работу тем людям, которые приехали из зоны АТО, э, из э, зоны социального бедствия. Мы не можем просто дать им, хотя бы потому, что ну, вот, механически это сделать невозможно. Но мы можем создать возможности для этих людей. Это, как знаете, старая китайская притча о том, что можно дать человеку рыбу, можно дать ему удочку. Вот ярмарка, собственно говоря, это такая удочка. Э, немножечко коротко о формате ярмарки. А, на ярмарке будет присутствовать э, более 20, э, мы надеемся, крупных системных компаний-работодателей. Они будут присутствовать там Э, живьем, то есть будут присутствовать их представители, и, соответственно, э, у них будут вакансии, которые они будут предлагать э, участникам ярмарки, посетителям ярмарки. Также мы хотим параллельно запустить, параллельно с этим мероприятием, запустить семинары, круглые столы, в которых участники также могут принять участие, получая навыки, необходимые для поиска работы и социальной адаптации. Ну, такие темы, как поиск работы, контакт с работодателем, почему мне отказывают при собеседовании, правовые аспекты трудоустройства. У нас также есть задумка, и в принципе мы договорились уже с одной из крупных э, юридических харьковских компаний, э, юридической фирмы АЛФ, о том, что будет проведен семинар также для работодателей о том, как правильно брать на работу переселенцев, о том, какие при этом возникают э, возможные правовые коллизии, и как их преодолевать. То есть э, мы хотим сделать это мероприятие не только возможностью для переселенцев э, вот тут же непосредственно найти работу, да, но возможностью приобрести полезные навыки, знания, которые поможет им, помогут им более комфортно чувствовать себя в городе и э, адаптироваться, в общем-то, к их здесь новой жизни. К сожалению, ну, исходя из ситуации, даже вот исходя из ситуации последних дней, мы не можем прогнозировать стабилизацию ситуации там в ближайшие полгода. Поэтому давайте говорить так, скорее всего это надолго, и нам нужно находить способы конструктивно интегрировать э, этих новых людей, а их немалое количество, в наше сообщество. Поэтому ярмарка это, ну, безусловно, не панацея, это такое приглашение к э, харьковскому сообществу, скажем так, принять участие, интегрировать этих людей в нашу жизнь. Э, само мероприятие состоится 17 апреля с 11 до 16.00 в помещении VIP-сектора стадиона «Металлист», холл, первый этаж. Э, там же будут проходить семинары, только на втором этаже. Как я уже говорил, э, мероприятие было инициировано общественной организацией «Автомайдан Харьков», и мы немедленно обратились, пожалуй, к самой известной организации, которая занимается вопросами переселенцев – станция Харьков и Встреченко Екатерина здесь присутствует, тоже прокомментирует что-то. Да, спасибо большое. Э, станция Харьков – это организация, которая э, занимается проблемами и помощью временно перемещенным лицам, которые оказались в Харькове и в Харьковской области. Э, проблема с трудоустройством – это одна из самых острых проблем, которая стоит на данный момент. Ярмарка вакансий – это крайне своевременное мероприятие, потому что оно даст возможность большому количеству людей определиться э, или даже, возможно, получить э, трудоустройство. Почему это своевременно? Потому что сейчас уже почти год прошел с э, начала конфликта, и сейчас для многих людей стало ясно, что возвращаться им некуда, они останутся здесь и будут здесь строить свою новую жизнь. И если раньше люди могли перебиваться какими-то подработками или вообще жили без работы, используя свои накопления, которые у них были до этого, то сейчас накопления заканчиваются, и понятно, что, скорее всего, э, Харьков – это тот город, где начнется новая жизнь этих людей. И э, работа, наличие работы – это важный компонент нормальной жизни и адаптации к новому городу. Ярмарка вакансий – это мероприятие, где э, временно перемещенные люди могут познакомиться непосредственно с работодателями. Они могут узнать о предприятиях крупных, которые есть в Харькове, и выбрать себе то, что им будет по душе, и там, где они могут применить свои э, способности. Э, кроме того, ярмарка вакансий – это возможность для работодателей получить квалифицированных, мотивированных и ответственных сотрудников которые ищут работу здесь и, возможно, э, не настолько э, компетентны в поиске работы, что без ярмарки вакансий они бы о них и не узнали. Наша задача стоит не только привлечение работодателей, хотя это, конечно, задача номер один, и мы очень надеемся увидеть крупных работодателей, у которых есть актуальные вакансии. Вот, но задача стоит еще и подготовка Э, людей, которые придут туда за работой, подготовка их к этой ярмарке, информирование их о том, какие там будут предприятия и подготовка их резюме, так чтобы они пришли уже э, с расчетом не с пустыми руками, не с пустыми руками и с расчетом встретить здесь своего работодателя или хотя бы определить направление, в котором им э, двигаться. Многие люди, которые сейчас в Харькове ищут работу, к сожалению, имеют такую специальность, которую они не могут здесь применить и им нужно переобучение, переквалификация или хотя бы какие-то вводные курсы в профессию. И в этом направлении мы благодарны службе занятости, которая дает им такую возможность. Станция Харьков сотрудничает с Центром занятости. Начиная с лета сотрудники дежурят на вокзале, они дежурят на пункте помощи. И кроме того, служба занятости – это возможность человеку выйти с новой профессией и применить ее у работодателя. И вот я хочу Анатолий Иванович, как вы будете взаимодействовать э, все равно волонтерам без государственной поддержки просто никуда, точно так же, как и внутренне перемещенным лицам? Э, областная служба занятости с удовольствием поучаствует в этой ярмарке возможностей. Э, мы готовы представить разные блоки нашей службы. В общем-то, у нас есть уже тоже как бы большой опыт проведения различных ярмарок для разных категорий населения. Поэтому Э, практически всю информацию, э, что касается вопросов занятости на этой ярмарке, э, граждане могут получить. Там будут представлены <clears throat> и вакансии как по Харьковской области, по городу Харьков, так и по всей Украине. На сегодняшний день мы располагаем более 40 тысяч вакансий это по Украине, более 3 тысяч вакансий по Харькову и Харьковской области. Я думаю, интересуют также вакансии живьем. Таких вакансий по Украине на сегодняшний день около тысячи насчитывается, и где-то более 100 вакансий, это по Харьковской области именно вакансии жильем. Поэтому, в общем-то, эти также все вакансии будут представлены на ярмарке. И если в настоящее время интересует, конечно, в общем-то, мы тоже готовы работать уже по этим вакансиям, <clears throat> так сказать, вот, в рабочем режиме <clears throat> с городами, которые к нам обращаются. Также э, на этой ярмарке э, особенно это ну, все-таки будет интересно молодежи, можно пройти так называемое прогностическое э, тестирование по выбору профессии. <clears throat> Э, наши специалисты помогут это сделать, и каждый человек может определить, какая профессия наиболее для него подходит. Ну, опять же, это больше для молодежи, наверное, касается. Практически получить всю информацию э, и о работодателях, не только тех, которые были представлены в Ярмарке, и Харьковской области, получить информацию об учебных заведениях, заведениях, в общем-то, и Харькова, и всей Украины, и рядом будет информация, которая будет интересовать э, посетителей этой ярмарки. Также хочу сказать, что, в общем-то, э, центры занятости, э, и в том числе в городе и в районах, центрах занятости, постоянно работает горячая линия, ежедневно, в том числе праздничные выходные дни, поэтому по всем вопросам вы можете обращаться на горячую линию службы занятости, в городе Харькове телефон я назову 714 96 34. Наши специалисты также готовы ответить на все вопросы, в том числе и, скажем, по формату, по проведению данной ярмарки. Э, также хочу сказать, что э, в настоящее время принят э, Верховной Радой, Радой принят закон 1496 под таким номером, который, скажем, улучшил эм, законодательно обеспечивал возможность э, эффективность э, работы службы занятости и помощь переселенцам в трудоустройстве. Э, этими нормами предусмотрено первое – это финансовая заинтересованность работодателя в приеме именно граждан, внутренне перемещенных граждан трудоустройственному работодателю путем компенсации затрат на заработную плату и налоги на заработную, налог на заработную плату для, именно для переселенцев, которые будут компенсироваться средством бы занятости. Э, вторая форма как бы, тоже поддержки – это кто бы занятости будет оплачивать в э, случае, э, если это необходимо для трудоустройства, прохождения медицинского осмотра. Это тоже, в общем-то, стоит определенные деньги, особенно здесь связано там, с каким-то наркологическим осмотром и так далее. Особо за это все будет компенсировать. И также, если это необходимо <clears throat> для устройства, переезд на другое место жительства, место работы, также служба занятости будет компенсироваться. Это компенсируется из средств службы занятости. И следующая норма, которую мы также долго ждали, э, отменена <clears throat> такая, такое требование законодательное, когда общественные работы финансировались Э, так называемой, по так называемой схеме 50 на 50, то есть 50% из местного бюджета, и только в этом случае 50% выделялось из средств службы занятости. Конечно, это очень серьезно сдерживало финансирование средств службы занятости, потому что не все поселковые советы, сельские советы, районные э, советы могли выделять для этого деньги. И у нас, э, скажем, поселковый сельский совет там практически вообще не, не было возможности развивать такие, реализовать такие общественные работы, хотя там проживали в том числе и внутренне перемещенные граждане. В настоящее время эта норма отменена. Сейчас разрабатывается, ну, во-первых, мы еще закон будет подписан президентом, разрабатываются подзаконные акты по реализации этой статьи. Я думаю, в ближайшее время уже эта норма будет отменена, и у нас будет возможность все-таки более широко финансировать участие, в том числе и внутренне перемещенных граждан в общественных работах. Анатолий Иванович, подскажите, пожалуйста, есть ли уже определенная статистика э, вот тех зарегистрировавшихся людей? То есть какие больше специальности люди, э, какой специальностью обладают, приехали? То есть есть ли спрос э, на эти специальности? Что нужно делать и как действовать в дальнейшем? На сегодняшний день службы занятости зарегистрировано уже около 5000 внутренне перемещенных граждан. Э, те, которые официально обратились в центр занятости, хотя мы понимаем, конечно, таких граждан больше, и мы, в общем-то, постарались со всеми гражданами, гражданами, которые даже проживают в дальних селах, <coughs> области, отдаленных каких-то поселках, мы постарались вместе с нашими социальными партнерами, с общественными организациями, волонтерами встретиться с этими людьми, в общем-то, информацию довести этим людям, и поэтому <coughs> э, все, кто желает, они могут, естественно, пройти с занятость и зарегистрироваться и мы будем подбирать работу, и если работа не подобрана, естественно, выплачивается пособие по безработице. Но э, действительно сейчас такая проблема существует, особенно это касается внутрипремещенных граждан, э, именно несоответствие профессии спросом на рынке труда. Э, ну, допустим, как пример, там обращаются шахтеры в Харьковскую область, понятно, что у нас шахтеры не требуется, ряд других специальностей, особенно много таких э, инженерно-технических специальностей, служащих, которые сегодня не востребованы на рынке труда Харьковской области. Поэтому... Специфика Да, очень да, большая специфика. Э, и, в общем-то, служба занятости э, практически всем этим людям предлагают возможность <clears throat> переквалифицироваться, повысить квалификацию, пройти курсы профобучения. Это все делается бесплатно. Кроме того, оплачивается и проживание этих граждан, когда они проходят курсы, оплачивается проезд до места обучения. Есть у нас <clears throat> э, при нашей службе создан так называемый Центр профтехобразования э, службы занятости, который находится э, ну, в территориальном расположении Деркача, недалеко от Харькова. Вот. Ну и часть профессии мы обучаем в городе Харькове. в общем-то, <clears throat> это тоже не проблема, если эта доставка оплачивается. Деркачи <clears throat> ходит наш автобус есть не надо этого бояться, обеспечим общежитием в Дергачах. Мы обучаем именно в нашем центре профтехобразования, мы обучаем по 22 профессиям пролицензированным, которые э, востребованы на рынке труда. Если есть необходимость человеку переучиться или повысить квалификацию по другим профессиям, тоже не проблема, мы направим другие учебные заведения к работодателю, все оплатим. И главное, конечно, э, такое, скажем, условие э, Э, мы обучаем именно под гарантию трудоустройства. То есть, если человек учится, мы практически вместе с работодателем стараемся, чтобы человек был, конечно, трудоустроен. Анатолий Иванович, такой технический вопрос, потому что не все люди приезжают с соответствующими справками и документами. То есть нет трудовой книжки. Вот э, как э, ваши сотрудники действуют в таких случаях? Да, это вы поняли действительно такую проблему, когда у граждан нет документов. Ну, во-первых, Подбор работы мы, стараем, мы проводим всем э, гражданам, помогаем в поиске работы, независимо, есть документы, а нет документов, всем мы помогаем подобрать работу. Если нет трудовой книжки, как вариант, конечно, без трудовой книжки, ну, как правило, работодатели не берут, конечно. <clears throat> Хотя там есть другие разные механизмы эту книжку восстановить и так далее. Вот. Но, тем не менее, мы предлагаем и ищем такие э, вакансии, э, общаемся с работодателями, и уже, в общем-то, у нас уже десятки, сотни людей трудоустроены и по совместительству, э, по так называемому гражданско-правовому договору, <clears throat> когда трудовая книжка необходима, не, не, не нужна, э, <clears throat> так как одна из форм. Вот. Кроме этого, в общем-то, есть механизм, и, в общем-то, он тоже у нас реализуется, это законодательно, как бы уже можно подтверждено, человек может <clears throat> дистанционно уволиться, обратившись Э, к нотариусу, нотариально э, заверил письмо на предприятие, где он числится, так сказать, вот, чтобы его уволили <clears throat> и э, предоставив таким образом потом <clears throat> это нотариально заверенное письмо и желательно, если будет ответ, конечно, это вообще было бы идеально, а также письмо должно быть отправлено почтой с уведомлением. Вот. И тогда, в общем-то, человек считается, что он уволен с предприятия. Следующая форма, как можно уволиться, это через суд. Также через суд, э, как бы, суд принимает решение, что человек уволен с того или иного предприятия. И э, это, в общем-то, судебное решение, судебное решение необходимо. Судебное решение. Да, э, при необходимости мы помогаем Э, наши юристы помогают составить исковое заявление, и человек обращается в суд, и, в общем, таким образом его увольняют, и он считается уволенным, и как бы имеет уже право, в том числе и на социальную и материальную <clears throat> помощь от ВБЗа. Это стимул. Я, э, Екатерина, к вам вопрос, потому что я знаю, что станция Харьков, а, вы вот поэтапно развиваетесь, мало того, что вы сначала чаем людей кормили, как-то принимали, да? Сейчас куда? Все это, да, все э, сегодня уже на более высоком уровне, и вы сотрудничаете с международными организациями, которые а, в рамках проектов вы рассматривали, я знаю, что а, проекты по обеспечению именно переселенцев а, работы. То есть э, работа и проект с нуля. Вот э, насколько вот на каком этапе сейчас эти переговоры с теми донорами и международными организациями и какое направление вы сейчас разрабатываете? Ну, э, наверное, вы говорите о гранте Международной организации миграции мол о самозанятости населения. Этот грант реализуется в Харьковской области. Э, связан он с прохождением курсов о открытии своего дела. И затем в течение месяца человек, который прошел эти курсы, э, разрабатывает свой бизнес-план, открытие своего собственного дела и э, консультируясь при этом со специалистами, которые имеют в этом опыт и могут направить этого человека. После, в течение месяца, после месяца он защищает проект, и если комиссия признает его бизнес-идею жизнеспособной и э, способной принести ему заработок, и кроме того самому, наверное, стать будущим работодателем, то э, выдается сумма поддержки на открытие своего дела. Вот такой грант есть, он сейчас э, реализуется, большое количество людей в нем участвуют, потому что самозанятость – это альтернатива трудоустройству. Э, все равно количество вакансий не такое большое, как количество желающих на попасть. И э, если человек имеет к этому способности, и, возможно, некоторые люди давно мечтали открыть свое дело и не имели для этого возможностей и знаний, то сейчас, благодаря этому гранту, они их э, получат. И кроме того, существует сейчас программа, она не связана столько с э, благотворительными организациями, а, связана она с э, непосредственно работодателями, о компенсации при создании новых рабочих мест. Э, вчера был брифинг в Киеве, мы ждем результаты для того, чтобы э, проинформировать об этом работодателей и при создании определенного количества новых рабочих мест они получают компенсацию и на создание этого рабочего места, и на оплату труда сотрудника на этом рабочем месте. Надеемся, что это поможет временно перемещенным людям найти работу на новых рабочих местах и расширить рынок труда Харькова и Харьковской области. Я хотел добавить, что в общем-то, для граждан, которые э, желают открыть свою предпринимательскую деятельность, зарегистрироваться, в центре как безработные. Служба занятости также может помочь, в том числе и материально, получить так называемое одноразовое пособие для организации предпринимательской деятельности. Это безвозмездно получает люди это пособие. Плюс к этому, естественно, мы э, э, оплачиваем, и человек проходит обучение на курсах по основам предпринимательской деятельности, то есть как бы мы его готовим и помогаем, то есть зарегистрироваться как частный предприниматель в дальнейшем, вплоть того, что поможем даже подобрать сотрудников э, с компенсацией единого социального взноса, то есть с экономической поддержкой на э, выплату заработной платы. То есть эти люди как также могут к нам обращаться параллельно или отдельно получить еще какие-то небольшие пусть деньги для развития предпринимательской деятельности. У нас еще есть вопросы. А, вы задали, скажите, пожалуйста, какие вакансии востребованы более всего? В настоящее время по Харьковской области, в общем-то, спрос особо как бы последнее не меняется. В основном это больше всего востребованы рабочие профессии, э, станочники, потому что Харьков все-таки это машиностроительный город, э, <clears throat> станочные профессии, э, профессии, которые обслуживающие, так сказать, э, там, электромонтеры, электрогазосварщики. Э, что касается ну, неквалифицированных профессий, очень много востребовано тех же дворников очень много у нас, на эти кондукторы востребованы, водители трамваев, троллейбусов. <clears throat> Хотя, в общем-то, мы активно и учим, обучаем этих людей вместе с соответствующими <clears throat> предприятиями. Ну а среди служащих, э, скажем так, ну, в основном большая потребность это, э, скажем, такие э, специалисты в страховых агентствах у нас много востребовано. Вот, конечно, как всегда востребованы да, специалисты высокого класса, хотя на учете таких людей у нас много состоит, э, ну, даже те же бухгалтера, хотя их много уже обучено, но хороший бухгалтер, в принципе, всегда может найти работу, и хороший юрист тоже может найти работу, хотя и таких вакансий немного, но тем не менее, и если есть необходимость, я уже об этом говорил, мы готовы, так сказать, повысить квалификацию этим людям, допустим, бухгалтер может обучиться, а там, программу 1С изучить, вот, и за рано с этим чувство отрезает, естественно, все это оплачиваем, И, соответственно, когда уже у конкурентоспособность на рынке труда растет, мы повысим квалификацию, мы легче найти работу. Можно еще один ваш комментарий? Да, да, да. Ну, вот, вот, э, ну, поскольку у меня лично опыт проведения такого рода мероприятий там, достаточно интенсивный, то есть 5 лет подряд, с 2003 по 2008 проводил такие ярмарки. По моему наблюдению, вот как раз ярмарка снимает э, вот этот вопрос, а кто нужен. Потому что обычно люди приезжают и спрашивают, кто нужен. Ну, следует печальный перечень профессий, там дворники там, и так далее. Человек думает, о господи. А ведь на самом деле э, вот сплошь и рядом возникает ситуация, когда этот человек был не нужен, но когда работодатель с ним встречается, разговаривает, он понимает, что этот человек ему нужен. Именно поэтому мы называем это мероприятие ярмаркой возможностей. То есть э, Безусловно, мы будем размещать э, информацию о вакансиях, о предприятиях, но всегда нужно смотреть шире, всегда нужно смотреть, что э, это моя возможность, и даже если я там не нужен, я там все равно нужен. Вот, и идти, в общем-то, и э, эту работу получать. Поэтому... Стучаться. Да, абсолютно. Стучащим ну, это да. Еще два небольших уточнения. Первое, это по своему делу, если есть статистические данные, уже обратилась по Харькову, по области э, на за грандом или же в службу занятости на открытие своего дела, на нахождение обучения, сколько людей уже обратилось. То есть результаты да, всего всей этой работы. Уже Помощь, э, ну, у нас, э, в общем-то, согласно законодательству, Э, помощь в организации предпринимательской деятельности уже как бы эта норма давно действует, и ежегодно у нас до полутора тысяч таких людей обращается, и они получают эту помощь. Вот. Ну, обращается больше, ну, получает, естественно, как бы предприниматель не каждый может быть, потому что они проходят и психологическое тестирование, в общем-то, и отборы комиссия, бизнес-план оценивает и так далее. Поэтому больше тысячи у нас каждый год получают одноразовые, становятся предпринимателями. В этом году к нам обратилось и получили одноразовую выплату уже около 300 человек, ну, цифра каждый день меняется. Э, из них э, около 30 человек, было 26 человек, на 20 число, это из числа внутренне перемещенных граждан, которые стали предпринимателями. Э, вот такие цифры. Кать, вы по, по своему проекту скажите, какие результаты? Я занятия сейчас в марте как раз реализуются тренинги для начала участия в этом гранте. Э, недостатка желающих участвовать в нем нет, К сожалению, даже некоторые люди записались уже на следующий, поздно узнали и очень об этом сожалели. Э, грант реализуется не в Харькове, а в Харьковской области, в четырех районах. Это Чугуев, Боровая, не помню еще какие. <laughs> Вот, но... Где-то на сайте можно посмотреть. Да, конечно, это можно посмотреть на сайте. Вот, несмотря даже на то, что это не Харьков, а район, количество желающих предостаточно. Вот, и э, ну, около по Харьковской области ну, более 100 человек участвуют в этом гранте, это точно. Вот в точных а, а цифрах а... боюсь ошибиться, потому что ну, просто ими не, не владею. А, подскажите, пожалуйста, какие направления? Это сельское хозяйство, а, может быть, э, торговля? Э, есть совершенно разные направления, все зависит от того, какие у человека были ранее опыт работы, какие у него способности и что он умеет делать. Так как это районы, то э, некоторые люди хотят, конечно, реализовать свое дело по открытию фермерского хозяйства. Это логично. В Харьковской области, попал в Харьковскую область и не открыть свое фермерское хозяйство, но ну, мне кажется, что это упущенная <laughs> возможность. Вот, э, многие люди хотят открыть бизнес в интернете, это интернет-магазины и продажи. Э, некоторые... В районах? В районах. В районах, да, то есть... Э, не, ну в районах тоже есть интернет. Э. Не, нет, я, просто стереотипно мы так мыслим, что в основном Харьков пользуется активным интернетом. Ну, Харьков пользуется активным интернетом, но район тоже, я думаю, не, не отстает. Может быть, на втором месте <laughs> после Харькова. Вот. Есть по изготовлению, по столярным мастерским, по изготовлению э, товаров народного потребления. Вот. Есть несколько э, заявок, которые хотели подавать по изделиям ручной работы, изготовлению и продаже. Ну, все зависит от того, чем человек занимался раньше, что он умеет хорошо делать, где его зона повышенных способностей. У нас еще есть э, Атафа Майдана. Мне бы хотелось, э, чтобы прозвучала еще такая тема, ведь это мероприятие не только такое чисто утилитарное, вот человеку нужна работа, вот как у него возможность найти работу. Это очень такое резонансное э, мероприятие, имеющее большой социальный смысл, да, направленное не только на переселенцев, но и на жителей города Харькова. Вот немножко об этом. Ну, в каком-то смысле, э, ну, во-первых, это мероприятие открытое э, безусловно, стоп-контроля для переселенцев на входе не будет. Вот. Но, наверное, э, ну, Екатерина имеет в виду, что э, ну, то, о чем я немножко уже говорил, что Харьков так или иначе должен будет адаптировать тех людей, которые приехали. И часть из этих людей, опять же, по опыту общения, мы знаем, что многие из этих людей, безусловно, э, стремятся вернуться на родину, вплоть до того, что отслеживая там каждый день, когда прекращаются обстрелы, они собираются и едут назад. Это, кстати, еще одна из проблем, с которой, безусловно, сталкиваются работодатели, и об этом нужно говорить, и, опять же, и помогать и той, и другой стороне с этой проблемой работать. Но часть из этих людей так или иначе найдет себя здесь, и как бы ни развивалась ситуация на востоке Украины, часть из этих людей здесь останется, и в этом смысле, вот еще раз э, да, повторю, что мероприятие действительно социальное, потому что мы хотим э, не просто там безболезненно, мы хотим помочь конструктивно этим людям э, э, интегрироваться здесь и, в общем-то, ну, не забываем, что это не просто там бедные несчастные, это, это, это люди, это таланты, это руки, это головы, которые, в общем-то, могут приносить пользу, могут работать и, соответственно, в наших интересах интегрировать их максимально в наше сообщество. Направить ну, энергию да, э, мирное русло, да. Хорошее, да, да. То есть э, приумножать. Михаил, у меня... Э, вы что-то хотели? Я хотел добавить, что, возможно, на, наверное, в этом мероприятии захотят поучаствовать и военнослужащие, которые сейчас уже демобилизуются из зоны АТО, которые, в общем-то, уже учатся, значит, начали становиться. Поэтому, я думаю, это как бы тоже действительно расширится спектр участников Э, этого мероприятия за счет военнослужащих, которые демобилизованы. Мы их тоже приглашаем поучаствовать в этом мероприятии. Что тоже достаточно а, аргументированно и необходимо на сегодня. Михаил, у меня такой вопрос, э, наверное, завершающий. А, а уточнение, давайте уточняйте, а потом... А. Вот, собственно, сейчас про военнослужащих, про демобилизированных, вот это упомянули. Здесь э, а есть такой момент, что большинство тех, кто увольняется в запас, они как бы остаются эм, в запасе, то есть их в любой момент могут э, фактически собрать, да, обратно в часть вызвать. И вот в связи как бы, с нестабильной ситуацией, нет ли опаски со стороны работодателей, ну, брать вот демобилизировать, что может этот человек там через неделю его могут обратно вызвать там, а нужно сохранять рабочее место, платить зарплату. Нет ли вот в этом проблемы среди работодателей? принципе, они, наверное, же куда-то уходили, да, и рабочие места за ними уже сохранялись. Ну, пока трудно сказать об этом, потому что у нас действительно только, ну, только начали становиться на учет, буквально на вчерашние даты у нас 8 человек только таких было зарегистрировано граждан, и, в общем-то, <clears throat> э, пока еще, только мы выдали направление, вот, э, сложно сказать, насколько работодатели к этому относятся. Ну, я не думаю, что это будет проблемой, вот, тем более, там, опять же, под, под, эти, под, их, под военнослужащих, под эти, там даже будет государственные программы, и э, что касается компенсации на затраты, там, э, <clears throat> середину социального взноса, то есть будем экономически работодателей заинтересовывать. Поэтому я думаю, ну, с работодателями как-то мы будем уже решать эти вопросы. А мы они должны понимать это все, эти проблемы и помогать, естественно, приеме военнослужащих, прежде всего. А в компенсации государственная есть какая-то более, может быть, широкая информация, то что это будет за компенсация, э, за компенсация в каком размере, то есть э, или это еще пока в процессе разработки? Ну, на сегодняшний день то, что пока есть уже в законе, опять же, который еще не подписан президентом, вот, это будет компенсироваться единый социальный взнос за военнослужащих, которые, за молодежь, которые не достигли 35 лет. Это мы будем как бы уже точно то, что будет работать, этот механизм. Вот. Я думаю, Э, так же, как и для переселенцев, будет также законодательство и для этой категории граждан э, немножко, э, так скажем, шире, так сказать, расширены законодательные нормы. Поэтому надеемся, что... И, кроме, кроме этого, еще одна норма, что касается обучения, мы об этом говорили сегодня, кроме, э, кроме того, что военнослужащие, в том числе и демобилизованные военнослужащие, они могут, естественно, получить помощь в обучении, обратившись в центр занятости, получил статус безработного, но есть там те категории, которые, скажем, э, не, не захотят получить статус безработного или по каким-то причинам не смогут этого сделать, это касается инвалидов, в частности, демобилизованных, они могут получить скажем, <clears throat> не регистрируясь в центре занятости, получить просто ваучер на обучение. На обучение там рядом специальностей, которые, которые тяжелее кабинета министру. Вот. Получив ваучер, они выбер, должны выбрать учебное заведение, как бы информация у нас полностью есть по учебному заведению, они выбирают учебное заведение, обращаются, учатся в этом учебном заведении, а служба занятости полностью оплачивает их обучение. Единственное условие – это стоимость обучения, которую может оплатить служба занятости, это не больше 10 минимальных заработных плат, то есть 12 тысяч 180 гривен. Э, ну, с остальную сумму, допустим, если это будет больше суммы, может оплатить сам человек или какой-то работодатель, вот, вот такую сумму служба занятости может компенсировать за обучение даже тем, кто не стоит на учете Центра занятости, именно с числа инвалидов пока что. Михаил, в качестве анонсирования скажите, пожалуйста, какие крупные компании согласились или подали заявку, или с какими вы ведете переговоры, они уже на пути на вашу ярмарку вакансий и возможностей в качестве анонса? Мы только начали вести переговоры с компаниями и вот в этом смысле центр занятости очень активно включился в работу. Э, ну, на данный момент э, предварительные согласия новой почты, достаточно крупной системной компании, которую мы планируем привлечь. Вот. Ну и мы продолжаем работать. Я в любом случае приглашаю крупные компании Харькова к сотрудничеству, потому что участие в ярмарке бесплатно, это социальный проект. А для вас же это возможность не только реализовать социальную ответственность своего бизнеса, но и реально найти э, новые таланты для своего предприятия. Да, спасибо большое.